Jeszcze inne ujęcie rogu kordeckiego Igdocjusza ten domek z tyłu to już jest niestety na rezedowej tamten też róg Dacjusza i Kordeckiego we Wrocławiu Luty 2014 rok.